අවුලන්යන් හබ පටලන්යන් ගිනි ගෙඩි දෙන්යන් දෙන්යන් දෙන්යන් ගම අවුලන්යන් හබ පටලන්යන් ගිනි ගෙඩි දෙන්යම් දෙන්යම් දෙන්යම් සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන ඒනේ දානෙට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ දා

පවුසන්ගේ දැහැනේ සම